السلام عليكم ورحمة الله يا شباب معكم هيثم و هني صادق هاي <laughs> ابراهيم وابراهيم ابي واد عشان لا يصير اختلاط يعني <laughs> ف اليوم راح نسوي تحدي الاسكيب كود اكو فوق هناك راح نروح ونشوف شنو اوكي اوكي فمثل ما تشوفون ورا هني تشوفون انواع الغرف الموجوده عندنا غرفه هوجورتس اللي هو بيكون الثيم حق بود حق هاري بوتر افلام هاري بوتر كلهم هاري بوتر اللي هو بيكون سحر واشياء كذي آه، الثيم الثاني هو the Wild Quest اللي هو بيكون ثيم حق ال cowboys واشياء cowboys cowboys cowboys زين واذكر Into the Tomb لو بيكون الفرع لك فرعوني ايجيبشن ثيم مصري ثيم مصري اوكي <laughs> وبعدين إيه، باشا <laughs> بعدين Lost in Time اللي هو بيكون ثيم الرعب واغلب الظن راح نجرب ال Lost in Time اليوم زين كل غرفه فيها صعوبه مختلفه مثل ما تشوفون في تفاصيل مال الغرف تحت هني تحت هني <laughs> يعني تحت هني زين فبتشوفون عدد الاشخاص مثلا والصعوبه حق الغرفه احنا الغرفه بناخذها احنا بناخذ لاسن تايم؟ أربعة أربعة إيه okay not bad not bad okay. هاي آه، أصعب واحدة اللي هي مالت Into the Tomb خمسة اوكي يكون اوكي في ثنتين لا احنا يعني بنكون ثاني اصعب واحده إيه. معليش it's fine معليش زين فمثل ما تشوفون فوق في timer هاي اذا في احد داخل الغرفه يراويكم كم باقي له ما يخلص دوره um, let's go that فمثل طيب، ما تشوف انا هاي كلها صور حق الناس اللي جاوا جربوا ال Escape Code آه، اغلب الظن اعرف <laughs> وايد ناس من اللي هني اوكي فتشوفون المكان كله في صور فاذا جيتوا هني صورتكم راح اغلب الظن تكون موجوده معاهم يمكن انتم في الفيديو احنا ما ادري اذا انتم في الفيديو قولوا لنا اوكي طيب حكي جزاز You That's, just my stuff. I'm just freaking. alright فهني بتشوفون آه، الغرف المختلفة مثل ما تشوفون في الهوجورتس شوف الاصوات يلبسون حتى الشال the thing هاي الثياب مال Hogwarts إيه. which one this one ما شاء الله سلام second room هني the Wild Quest بتشوفون صور ال wild wild the cowboys كوبويز كوبويز هني كلهم ذا ثيرد روم از اي واحده؟ اه انتو ذا توم انتو ذا توم مثل ما شفنا الصوره واخر واحده وين يعني، هي لاست ان تايم اه ذس از اه ذس از انتو ذا توم ولا شيء لاست ان تايم از اوكي وي مس لاست ان تايم لاست ان تايم هناك Stop messing with You need consent to do this. اوكي ولاست ان تايم هني مثل ما تشوفون جدا مو كريبي جدا ما يخرع جيب التفاضل ليش <laughs> اوكي يا <laughs> عشان نعيش الجو عادل Okay. tell us when to start Better. Okay, don't. No. Reduce it. Reduce it. Yeah, but how are we gonna find the sleepers? alright Hi. <laughs> oh wow دي What? It's a puppy. It's a puppy. <laughs> Used to be a puppy. Don't screw with me. Sit. <laughs> Please sit. Please. I was just gonna say that. Uh, the timer's on. Oh, yeah, <laughs> I was in there. Shit. I That's the first thing I said. Scooter. Scooter. Okay. Okay. Okay. Shanta did this to All right, Okay, so Angela, she's a young lady who works as a nanny. She goes to a house to take care of a little girl but she finds out that the girl is not real. But parent kept her up, parents kept her a doll and treated her like a real girl who died 10 years before. Now, even the neighbors, they claim that, that they heard the doll singing when parents were out of the house. So now Angela, she realizes that she's been trapped in this house and you have to help her to escape in this from this house. معلش انا <laughs> Yeah. So you have your mission is to help her to escape from this room. The, the maid, right? Yeah. Okay. Nice. <laughs> Something is. Okay, should we start? بدي ولا؟ Tell us when to start. Okay. بس without hints We huh? started. يلا بدينا. let's do this. يلا. We have to find the exit. We don't know where have the to, exit yeah, we is. have to help her get out. زين. فأول شيء في بروش هني. Guys, I have a Yeah. brush. We have the music box. شنو هذا؟ Yes. كلم Um, I found something, guys. Well, you did find something. yeah, it was thoughtful of daddy. Stop! Super creepy. Okay, مفتاح. اوكي خلي المفتاح صوبك Okay. Hey! It's the same room. Yeah, it's a PT incident. We need to get out of here. No but this this Whoa. um Okay, opening the drawers, Okay. opening things. يبي يبي شوي We did not use the key, by the way. ايه كيب ذا كي وذ يو what? الكابت انفتح Um, wow. It guys, worked. What? I opened something. We both opened something and والله wait I'm here اختراع قبيح Oh, that's weird, man. But this both opened. So we did something right. Okay. now. oh damn! I don't. Put her here because she likes to hide. That's like. Just put her here. Just close the doors. In time because Dolly keeps messing with the time on the clocks. So what if I told you that you still have a chance to go back in time and change your destiny? Mind the time on the Death Note necklace. Yes. Uh, no, it's. Uh, Okay. فطلعنا شباب للاسف لا ات واز فاين اوكي إيه، وصلنا لاخر فاز اخر لغز شيرنا فيه للاسف بس كانت التجربه الصراحه قنبله قنبله وصلنا لاخر فاز بدون هنت فتقريبا آه، قولوا لنا <laughs> شنو كان يرفع ايدي حق البيت اوكي فقولوا لنا انتم ايش رايكم لما جربتوا الهاي لا تخربون على احد لا تكتبون اي hint اي شيء في الهاي اصلا بنراقب الكومنتات عشان يعني روحوا تشيكوا لا حد يفكر في السالفه مرتين إيه. ادمان احلى ساعه في حياتكم ترى وايد عجب وي هاد الار فن فشكرا على متابعتكم هيثم تعرف الهاي عشان إيه، إيه. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله قولوا لنا اي تحدي تبون تبون تسوي تحدي ثاني هني ولا ايه شوفوا شوفوا اي تحدي تبون نسوي ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله share like subscribe. هني بعد اوكي ف <laughs> يلا طبوا هني شباب bye. bye. صادق احبط زعلان <laughs> ما خلصنا <laughs> البازل يلا حولنا ما you made جريت جوب يعني